皆さんこんばんは、ひかりです。最初はこう実行紹介的な動画作ってみようかなと思ったけど、なんか今そういうのめんどくさくて、まあまた後で作ります。えっ、ー、とですね、まあ、フィンランド出身で、今大阪に住んでるんよ。で、今日は結構寒くなって、 明日もマイナス2度ぐらいになるらしい。夜夜かな朝深夜わからん。 <laughs> あんまり見てへんよ。フィンランドは普段マイナス20度マイナス30度もあるんで、大阪の冬ってあんま寒く感じない。まあ確かに今マフラー巻いてるけど、 あのね、中が寒いね、日本は。 <laughs> おばあちゃん、おばあちゃんが、去年、もう1年前かい、日本来て、で、天、外の天気がいいねんけど、中が寒いから別にフィンランドに帰ってもいいよって言うて、でもお母ちゃんとかお姉ちゃんが、帰りたくない帰りたくない れもフィンランド寒いし、暗いし、大阪はちょっと寒くても、フィンランドよりずっとマシやねん。ほんまにもう、夏ちゃうけど、なんかすっごい、いいなって私は思う。あんまりこの、あ、ちゃうわ。このコートはね、一回しか着てへんよ、今年。去年より、今年もあの冬の方が寒いってみんな言うてんねん言うてんねんけど どうやろうで日本人挨拶じゃなくて例え夏は「暑いですね」って言うんやろほんで冬は「寒いですね」私は12年2年前までまあ寒いよなとか言うててんけど今はもうなんか「いやに寒くないわ」 そんなに寒くないよって思うから、余裕ですわっていう。失礼やねんけど、ほんまに失礼やねんけど、じゃあ余裕ですとか言うねん。みんなコート着てて、私はパーカー2枚とか着て、え、薄着やろって。そんな薄着で、ひかりちゃんそんな薄着で大丈夫なんって。大丈夫ですわ、余裕ですわ。で、たまに、 なんかみんな別に寒いんですねとかじゃなくて、別にみんなが、ああ、寒い寒い寒い寒い、もう無意識のようなんで、私も夏はやっぱり、暑い暑い暑い暑いずっと言うてんだけど、冬の時はね、ひどい人間やからね。寒い寒い寒いってみんな言うたら、フィンランドよりましよねとか言うて、みんな、フィンランド人うるさいわ、ここフィンランドちゃうで、日本やで。前はまだ、やっぱ、 来たばかりの感じで、まだ日本語も下手で、うん、まだみんなとそんなに親しくなかったっていうか、やっぱそのバリアがあるよ。壁バリア、なんでバリアよね。壁があるよね。その日本語もそんなにできないし、みんな英語もできないから、じゃあどうしようみたいな感じだったけど、もうどんどん日本語が良くなって、もう、 こう難しい話題でも話せるところまで来て <laughs> うん。だから自分もその、なんていうか、あの、配慮っていうか、もう、気を配るんじゃなくて、な、なんやったっけ気を使わないよ。 <laughs> あんまり。こういうところね。普段は気使うけど、もう友達やったら、 あの、寒いですねって言われて、余裕でさ、みいな。あとなんやろう。えっとな、雪は降らんよ、大阪は。たまには降る。たまにほんま。たまにたまにたまに、ちょっとだけ、ちょちょっと。たまにはね、こう、ポツポツ、ポツポツちゃうな。雪やったらポツポツちゃうな。とりあえず、ほんの少しだけ降って、 ですぐ溶けて冬じゃないな私にとっての私の冬じゃないね長い11月に感じるよ私だからな冬ちゃうね冬みたいなもんっていつも言うねんけどまあ寒くなってもそろそろ えっ、ー、と、何だっけ、春ごめんね、なんか、ここに言いたいことはなかったよな。寒 <laughs> くないですね。